charchab ketdim yolg'on dunyodan qadrsizlik achchiq go'yodan mehri soxta shamu hayodan o'zing asra rabbim asragan bandasiga muhtoj qilmagan do'stmiz deya ko'rganin kerak Foydam tegsa yonimda turar, har qadamda sinishim kutar, insonlardan o'zing asragin, bandasiga muhtoj qilmagin Doim meni g'iybatim qilgan, dushmanlarga sirimni sotgan, sal qoqilsam tetiklab o'tgan, soxtalardan Rabbim asragan, bandasiga muhtoj qilmagan. Kerak bo'lsam izlaydi doim. ishni tushsa bo'lar muloyim qo'lla o'zing qo'lla xudoyim mayli istagancha sinagin bandasiga muhtoj qilmagin